machin chouette, on bat les Dingin nggak? Dingin? Dingin nggak? Dingin? ya <laughs> dingin dulu motornya juga panas kalau pelan 嗯嗯 fast kayaknya awas loncat uh. <laughs> ya harus pakai helm full face harus pakai helm full face makanya kalau naik motor kayak gini tuh nggak bisa yang helm kayak gitu kalau mau nyaman ya handmade pakai NMAX gak berisik mame kayak kemarin ya di puncak ya enak kan ngobrolnya ya kan kalau naik motor NMAX enak kan ngobrolnya gak berisik Bruh. kemajuan dikit ya biar nggak pegel <laughs> panik pasti dia <laughs> tumben diem goncengan ya sama istri nih cuman berisik karena pakai helmnya helm half face jadi ngomong udah keberisikan suara motor duluan nggak pernah mau pakai helm full face Tapi kalau pelan mah kedengeran ya. Kalau gini kedengeran ya. Tapi pas kalau lagi ngebut enggak. Nanti lain kali pakai NMAX cobain. Ya kena pas di belakang kamu itu. <laughs> oh hell no. Oh, lagi kenceng mah berisik ya ilahi ini sini pernah pernah nabrak bajai meninggal sini lagi ngebut dari sono sepi hari apa ini hari Rabu ya Hari Rabu ya nggak? Hari Rabu sepi. Kita ke jalur Sudirman. Celaheka Banzai! Uh, malam-malam nggak nggak selesai-selesai nih jalanan iya jalanan nggak selesai-selesai diperbaikin <laughs> Jakarta nih bos kayak begini nih kalau malam nggak rame juga <laughs> diem aja yang ini <laughs> berisik ya jadi nggak bisa ngoceh hmm ya, berisik jadi nggak bisa ngoceh <laughs> Wah ini motor apa ini? wow, GL GL Ini motor GL nih motor GL nah, kita ikutin aja uh bagus motor tua nih yang <laughs> iya nggak apa-apa motor GL motor tua Honda Iya, motor tua tapi udah dibagusin. Oh, bagus-bagus, rapi. Kita putar balik, udah batasnya di sini doang. pakai helm berani aneh-aneh aja jalur sini kan jalur protokol bisa-bisanya nggak pakai helm semutan tanganku kalau goncengan pegel deh <laughs> mame semutan tangan ya inilah jalurnya di sini aja yang jalurnya muter balik sana selatan makan apa di selatan nanti lain kali kita makan apa kek Hah? daerah selatan apa nggak kamu makan apa gitu maksud sate marangi ngapain ya nggak nggak keren amat <laughs> ngap kacamata pakai baju ih mana sih lu nggak jelas bocah tuh begitu rame ini Gak ada anak motor mana Muter aja gini yang Mau ngapain lagi sepi kemarin ya begini aja muter sini yang ngevlog juga ini nongkrong-nongkrong iya, ngopi begitu aja tuh <laughs> aman Hah? ya emang gitu udah sekarang santai lagi ntar aku ngomong deh kalau mau ngebut <laughs> Hah? enggak ngalang-ngalangin <laughs> soal paling kenceng aja motornya males eh, di kemarin juga jauh ngerasa diri motornya kenceng eh. di sini tadi bukan di sini Bula. iya sini lima puluh tahu <laughs> terus makannya gimana <laughs> di mana saja berhentinya jangan di sini apa apa sih mau di sini juga mau di sini aja tahu <laughs> bulat no no no no <laughs> <laughs> di situ. kita makan tahu bulat. Aku mah